Mm-hmm. <laughs> 哈哈哈。

tưng tưng tưng tưng tưng tưng Ha ha ha!

Dino, Dino, Dino. Happy birthday to you. Happy birthday. Look at him. he could get This is hot. This is hot.

ダンダランダランあおダンダランダランあお Yeah! こんなかったいいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢